kolkablika. Jou-jou, tore kolkablika kuulaja, hakkad Kolkablika raadio Liina saadet kuulama. minu nimi on Liina, kutsun endki kolkablikaks ja olen täna siin kaheteistkümnendal detsembril, et tuua sullegi ehk tulu ehk taipamist, nagu ikka igal teisel esmaspäeval täna on natukene niisugune eriline saade, sest äh, mul pole kaamerat see tähendab, et mul ei ole mikrofoni, kaamera mul just on. mis tähendab, et heli võib olla veidikene kehvem kui muidu, kuuleb ka, et mul on äh, kõrval, et mul on kõrval siin tramm sõidab mööda ja nii edasi. vabandan selle pärast, järgmine kord on jälle tagasi mikrofoni ees. täna on eriline saade ka sellepärast, et äh, või noh, täna on eriline päev mu enda jaoks, sest möödas on äh, täpselt seitse aastat äh, mu juubelinäitusest Happy Happy Hard Times juubelinäitusest, mis leidis aset äh, seitse aastat tagasi, kaheteistkümnendal detsembril kaks tuhat viisteist Lõõlas, vanas Lõõla koolimajas, mis nüüdseks on Eesti Kaitseliidu käes, see on nende õppekeskus. Lõõla kas tead, Lõõla on äh, väike koht, väike alevik, nagu Võsapets võib-olla ütleks, väike <laughs> alevik, küla äh, Väätsast äh, natukene veel edasi sinna tahapoole. meil on niisugune, mul on vähemalt alati olnud üles kasvades Väätsal olnud niisugune tunne, et on niisugune kolmik nagu, noh, vanasti oli vaata Väätsa vald, nüüd see on, Väätsa on liitunud Türiga vanasti oli Väätsa vald ja siis äh, Väätsa vald oli, Väätsa oli see keskus ja siis meil olid Piiumetsa ja Lõõla. Lõõla on enne Saueaugut. ja seal ongi suht äh, noh, see vana koolimaja ja mingid paar äh, mm, korterelamut, vanasti vist oli ka mingi uhkem niisugune, ma ei teagi, mis hoone, aga niisugune nõukahoone, kus vist nagu kultuurimaja moodi asi, see võeti maha ja nüüd siis seal üle põllu on eh, vist eh, kokku viidud eh, kõik väetsalehmad, kõik need lehmad, mida ma olen siin juba <laughs> neli aastat taga igatsenud, kõik need viidi Lõõlasse. ja siis seitse aastat tagasi Lõõla koolimajas toimus põhimõtteliselt minu sünnipäevapidu, mille mina kutsusin juubelnäituseks minu ja äh, kunstiga on üldse niisugune naljakas lugu, et äh, ma ei tea, mulle ikka meeldib asju alati nagu vaata omamoodi teha ja äh, mu kõige esimene näitus, mis äh, nagu isiknäitus, kõige esimene näitus äh,, sellest on mul homme kümme aastat, nii et mul on nagu väga suured äh, päevad siin praegu. mu esimene näitus oli Kunst või elu ja mu esimene isikunäitus oli, äh, ma panin sellele nimeks lihtsalt näitus, sest ma mõtlesin hästi palju selle peale, et noh, mis see näitus siis on ja hästi palju vaata on mingeid, pannakse teemasid külge ja nii edasi, aga äh, ja noh, tahetakse, mul oli alati tunne nagu õigelt targad olla kuidagi selle kunsti tegemisega ja siis ma olin nagu, ma lihtsalt nagu näitan, et mida ma siis nagu teinud olen. kõik need äh, senised aastad siis tolleks hetkeks ja mu esimene näitus, näitus leidis aset äh, Tallinnas, Koplis, Nancy Nakamura ideede riiulis ja aasta oli kaks tuhat äh, neliteist, kaks tuhat neliteist ja mu nagu loogika seal taga veits oli ka ju noh, nagu noh, ma tahtsin näidata, et kõike, mis ma seni teinud olen ja mida muud see kõike, mis ma seni teinud olen, äh, on kui niisugune nagu retrospektiiv ja siis see muidugi on midagi, mis ajab mind nii nagu itsitama, sest äh, mis on retrospektiiv, kunstis retrospektiivi üldiselt korraldavad äh, vanemad inimesed Äh, või noh, korraldatakse vanematele kunstnikele, kellel on juba nagu suur karjäär selja taga ja noh, umbes ma ei tea, seitsmekümneseks saavad või viiekümneseks saavad ja siis pannakse nagu noh, kõik nende senine looming kokku, siis mind ajas see muidugi nagu üüberitsitama, et äh, minu esimene <laughs> näitus on kohe retrospektiiv. ja noh, veel sama vibe'iga ma tegin ka seda Happy Happy Hard Times juubelinäitustest nagu vanaks ma toona sain, oli kakskümmend viis ja noh, juubelinäitus, ma ei tea, mõni inimene vist nagu väidaks, et juubel isegi, kakskümmend viis isegi pole juubel või et viied pole üldse juubelid, sul on ikka nulli vaja. või noh, et juubel hakkab ikka pihta umbes, ma ei tea, viiekümnest või kuuekümnest või noh, et nagu vanem, vanematest numbritest, aga noh, mul oli suht suva sellest, ma tahtsin oma juubelinäitust ja ma tahtsin tegelikult juubeli nagu pidu ja teha seda enda moodi ja siis to toona ma olin nagu eriti veel, uskusin sellest, et mingi kunstnik, kunstnik must võib-olla võib saada. nii et äh, siis oligi juubelinäitus. mida tähendab happy, happy hard times? Happy, happy hard times on inglisekeelne väljend ja tähendab põhimõtteliselt siis äh, rõõmsaid, rõõmsaid, raskeid aegu või õnnelikke, õnnelikke raskeid aegu ja nagu ma olen ka varem mingites saadetes rääkinud, rõõmu ja õnnelikkuse vahe üle olen ma äh, palju oma elus mõelnud või et kas neil üldse on mingit vahet või äh, olen ka tähele pannud, kuidas inimestel on nagu erinevat äh, sorti need vahed või noh, minu jaoks on võib-olla rõõm see, mis on sinu jaoks õnn ja äh, sinu jaoks on õnn see, mis on minu jaoks rõõm, noh, vahet pole. idee selles veits oli see, et sa paned äh,, noh, need rasked ajad on tulemas sest mis kaks tuhat viisteist, äh, seitse aastat tagasi mu elus toimus, oli äh, see, et mul oli see suur-suur teprekas peal ja detsembriks ma olin tegelikult sellest juba nagu välja roninud või noh, ronimas ja mingis mõttes ma arvan, see sünnipäevapidu või noh, üldse ma arvan, kunst on miski, mis äh, mind on iseennast nagu kõvasti ravinud või nagu minu jaoks kunsti tegemine on hästi raviv tegevus. sest minu arust õiget kunsti saab teha suht ainult nii, et sa pead nagu mega aus olema, vähemalt iseendaga ja noh, kui sa hakkad juba nagu aus olema endaga, siis äh, seal noh, ma arvan, et see on nagu suht raske mitte ennast ravida ähm,. ja siis ma nagu tundsin, et äh, noh, ma olin ka teadlik, et ma olin taga, ma olin tulnud koju Viinist esimesest aastast ja olin jälle, ma ei tea, mulle nii, miks mulle nagu nii meeldivad siuksed asjad, aga mulle hullult meeldib see idee, mulle meeldib see, et ma võin öelda, et ma olin kakskümmend neli ja kolisin koju vanemate koju tagasi ka jälle mingi asi, mis on nagu klassikaliselt võetakse, et nagu tohutu fail või äh, viga või nagu valesti elamine, kui sa oled nagu vanem ja lähed tagasi, noh, vanem, oled kodust juba välja kolinud ja lähed äh, siis äh, noh, mingi hetk otsustad, et ma ei, kurat ei saanud ikkagi hakkama üksinda ja siis lähed tagasi emme <laughs> juurde ma olen seda teinud ja ma olen selle üle uhke, sest äh, see äh, noh, ravis mind lõpuks ju terveks ja kaks tuhat viisteist aasta lõpus, kui mul see juubeli näitus toimus äh, seitse aastat tagasi täna, siis see oli nagu, noh, ma teadsin, mul tuleb nagu rasked ajad uuesti ette, sest mul oli plaan uuesti tagasi Viini tulla ja noh, see nagu lootuses, et siis nagu teinekord läheb äh, kuidagi paremini või lihtsamini, kui esimene <laughs> kord läks. aga samas ma nagu tahtsin mingit niisugust nagu toredat, äh, toredat vibe'i sinna ka sisse kirjutada, mistõttu siis, eh, kust siis tuli see Happy Happy Hard Times eh, nimi ehk nimi, kus on kokku liidetud see rõõm ja raskus nagu. ja noh, üldiselt kogu selle eh, näituse või ürituse, ta oli nagu niisugune üritus rohkem, ma ei teinud seda ka täiesti üksinda, sest mul on ikka alati olnud tegelikult megatoredad sõbrad. ja mul on ka väga vedanud oma perekonnaga. selle kogu ürituse nagu kontseptsioon oli ka veits niisugune, et pidu katku ajal ja nagu noh, nüüd meil ongi see põhimõtteliselt nagu kaasaegne katk äh, maailmast üle käinud, <laughs> toona ei olnud meil veel selles kelle, kellelgi aega, minu jaoks see katk oli nagu niisugune nagu isiklikum äh, vaimse tervise teema, millest ka tegelikult toona väga palju ei räägitud ja mul on nii hea meel, et me kõik nüüd räägime sellest, on ju. me kõik räägime äh, vaimsest tervisest, eks, peab rääkima, sest see on ka äh,, rääkimine on ka raviv ehk see katk oli nagu mulle veits niisugune nagu jah, isiklikum, aga just mind nagu äh, paelus vist see idee sellest ka, et noh, on raske aeg ja on äh, sitt olla ja ei ole üldse nii tore, aga et tegelikult seal nagu seda toredust saab kuidagi ise tähistada, et seda saab, seda saab ise luua ja ise tekitada. et on ka, et kui ka on sitt, siis sa pidurid nagu ikka panna, et see nagu kuidagi nagu balansseerib veits seda äh, ühte suunda lookas äh, nagu maailma ja et see äh, tasakaalustamise akt on nagu äh, tähtis akt. ma ise äh, näitasin nii-öelda kolme teost vist ja ma näit-, näitasin kolme teost oma seal äh, juubelinäitusel, mul oli esimest korda panin täna õhtul äh, püsti oma viis lippu, oma viis pükstest äh, tehtud lippu, mille nimi on Emme äh, üksi uhkeks, selle teose nimi, mu lipud selle teo, see, need lipud on mu esimese hookaane peal ka. ja nad on tehtud mu vanadest pükstest, mis ma olin umbes, ma ei tea, ilmselt siis eelmise seitsme aasta jooksul kandnud ja ta noh, täiesti ribadeks, sest ma olin ju veits paksem ja siis mul need eh, noh, vaesus üks ka, et ei taha uusi pükse osta, no pluss teine ka, ma hästi palju mõtlesin selle peale, vaata, et nagu punkarid, et eh, miks nad eh, hakkasid alguses kandma katkiseid pükse oli ka niisugune veits nagu statement või nagu väljendus, et meil on nagu noh, me tuleme mingisugusest äh, kogukonnast või kellel ei ole nagu nii lihtne ja, või me peame mingit rasket tööd tegema, meil on püksid kogu aeg katki ja siis sa oled nagu noh, et see on niisugune äh, nagu uhk, uhkuse väljendus mingil määral, et noh, ongi meil püksid katki, aga no las nad siis olla ja noh, vaadake kõik, et meil on püksid katki, et see on nagu ka mingi niisugune häbi vastu võitlemine, mis on mul ka vist väga suur <laughs> teema olnud elus, häbi vastu võidelda. Need püksid ma panin seal esiteks püsti siis mul olid üleval mu äh, õllepudelites tehtud äh, mu viltused õllepudelid, mille teose nimi on Putsis. noh, suht sama mingi vibe veits onju. ja siis ma äh, printisin välja põhimõtteliselt oma esimese raamatu, ma olen sellest ka korduvalt rääkinud, see oli see kokkuvõtted raamat, kus oli tekste siis äh, üle, ma ei tea, kümne aasta või, mul esimene tekst on seal mingi ilgelt pikk elulugu, no ma räägin minu, e-, minu esimene elulugu ja siiani tegelikult ainus elulugu, mis ma olen kirjutanud, ma kirjutasin selle mingi <laughs> viieteistaastaselt väga detailselt, aga ma olen nii tänulik ja nii rõõmus, et ma selle kirjutasin, sest seal on mingid mälestused kirjas, mida ma noh, enam absoluutselt ei mäleta, aga nagu nad nüüd mul on olemas, sest äh, viieteistaastane mina otsustas, et äh, on küll juba piisavalt pikk elu, et võib eluloo kirja panna peale selle ma tegin mingeid äh, kooke ja siis me panime veel äh, püsti. Äh, Mari tegi mulle seal sisekujundust, ka oma väikse nagu niisuguse kunsti kommentaari, ta tegi ma ei tea, sadu, sadu Hiroshima luikesid ajalehtedest. siis ma olin kutsunud kõik oma DJ-d ja muusikainimesed, keda ma tol hetkel teadsin, sinna esinema. ma olen suht veendunud, et nii äh, äh, Maaka, kes siis nüüdseks on Johannes Martin Saar, kui ka Ookeani, kes teeb meil Kolkablika raadios valikut, et nende <laughs> esimene DJ äh, etteaste toimus täna seitse aastat tagasi Happy Happy Hard Timesil. ja me tegime veel, võtsime nagu noh, kogu selle, kogu oli niisugune peo meeleolu, me vist tegime mingisuguseid mänge, siis ma mäletan, kui ma väike, väikesed olime, siis väikse, väikesena sünnipäevad oli mingi hull teema et äh, peab viktoriini enda kohta tegema, siis me tegime vist enda kohta viktoriini ka. ja siis selle äh, nagu peo taustaks meil veel mängisid mingisugused videod nagu ma ei tea, hirmsatest asjadest, ma ei tea, tormist ja sõjast ja noh, niisugune, me lõime nagu niisuguse mingi, niisuguse keskkonna, ma ise muidugi äh, jõin ennast väga ruttu närvist äh, väga täis, nii et ma <laughs> nagu olin vist esimene, kes magama läks aga kuuldavasti pidu kestis kaua ja arvati veel, et võib-olla nähti ufosid ja noh niisuguseid asju veits toimus seal. veel üks võib-olla hästi nagu mu enda jaoks oluline asi, mis ma tegin tol äh, sünnipäeval, sünnipäevapeol äh, seitse aastat tagasi, äh, oli ühe kleidi kandmine Norra kaltsust või Väätsa kaltsust, millest ma olen ka rääkinud varem juba saates. ma kunagi ammu sain ühe niisuguse sinise sametkleidi ja mulle nagu hullult meeldis, ta oli niisugune nagu üle põlvede pikk ja pikkade varrukatega, tal oli mingi noh, hullult suur dekoltee ja ta oli niisugune suht liibuv kleit. ja kuna mul oli alati nagu probleeme enda nagu kehaga või mulle ei meeldinud mu keha ja noh, ma arvasin ka, et ma olen, ma ei tea, liiga paks ja ei ole ilus ja või noh, ilus näost ma olen tegelikult suht alati arvanud, et ma olen, aga äh, noh, et keha just, et seal mul need voldid ja pekid ja nii edasi on ja siis ma ei julgenud kunagi seda kleiti kanda nagu, nagu selles kleidi täies hiilguses, ma alati olin mingi pusa peal või mingi noh, jah, pusa peal, ma nagu kats-, katsin ära selle ülemise äh, osa ja siis sellel äh, seitse aastat tagasi ma olin nagu mingi, nüüd ma teen selle sammu ja ma olen lihtsalt nagu nii julge, et vahet pole, palju mul seda kõhtu siin ees on. las see ilus äh, munamägi paistab <laughs> ja siis ma kandsin seda sinist kleiti nii selles täies hiilguses, nagu ta on. see sinine kleit on mul endiselt alles ja ma arvan, et ma sellest vaipa ka ei tee. ma ikka kannan ta ribadeks nüüd siia vahele üks viktoriini küsimus, millal on Liina sünnipäev? õige vastus ei ole kaksteist äh, detsember, lihtsalt ütlen igaks juhuks ära. seitse aastat tagasi oli äh, kaksteist detsember laupäev ja nagu korralikud sünnipäevalapsed ikka, siis me ju peame pidu, eriti kui see asub kuskil, ma ei tea, mitte kuskil täielikus kolkas <laughs> keset Eestit äh, ja enamik su sõpru on kuskil, ma ei tea, noh, tol hetkel mul tuttavaid oli, noh, meil ikka kohalikke oli ka peol, aga suur kamp kuna ma ju äh, kuueteist-seitsmeteistaastaselt kodust ära panin esimene kord Tallinnasse, siis äh, pidid Tallinnast nad kohale sõitma. siis korralik inimene ju peab oma sünnipäeva ikkagi nädalavahetusel, kui inimestel võib-olla on veits äh, vabam liikuda, sest järgmine hommik ei pea tööle minema. nüüd vahepeale võib-olla veel moment mõtiskleda uuesti rõõmust ja õnnest sest äh, möödas on ju seitse aastat äh,, seitse aastat sellest äh, rõõmuraskest peost. ma arvan, et toona teprekas äh, see nagu hea tunne, mille ma suutsin nagu üles leida, tulles teprekast välja, et see minu jaoks ikkagi oli nagu rõõm. see nagu see sõna, mis mulle jäi kõlama sellest ajast saadik, oli rõõm, see oli nagu mingi niisugune ta on nagu niisugune nagu rahulik ja ta on nagu veits niisugune, teeb rõõmu kortse. ma kuskilt äh, kuulsin, keegi ütles, et need on äh, kana äh, jalad. no kanajalad võivad ka vabalt olla, kanad on väga lahedad linnud äh, ta on nagu, ta on niisugune, ta ei ole, ta on minu jaoks nagu rahulikum, kui on õnn vist, sest äh, õnn on minu jaoks niisugune nagu pulbitsev, ta on veits niisugune nagu keerutav ja lennutav ja ja minu puhul veel kindlasti ka linalakneid <laughs> ja võib-olla mitte nagu Saaremaa heinamaal, aga kindlasti Väätsa saare <laughs> peal sest see aasta ma arvan, ma lõpuks esimest korda elus tundsin nagu ikka päris õnne, nagu täiesti nagu õnnepilves olin, täiesti õnnepilves ja nagu üldse nende heade tunnetega siis äh, need on mul olnud nagu mega hirmutavad, need on, neid on nagu raske kuidagi olnud ligi lasta endale või nagu uskuda, et ma üldse võin neid äh, tunda, sest äh, noh, nad on ka, nad on, nad on nagu ekstreemsed veits, nagu ekstreemsport on veits niisugune hirmus, et mis siis saab, kui ma nagu äh, jala umbes ära murran, on ju, või käe murran, ma olen korra elus kaks korda vist sõitnud lumelauaga, teinekord ma murdsin oma käe ära ja rohkem ma pole julgenud need head tunded, nagu päriselt head tunded on samamoodi hirmutavad, sest noh, ma ei tea, sa ei tea ju, mis siis juhtub või ta on nagu, ta ei ole nagu see mugav äh, tuimsus võib-olla, mis mina võib-olla endale mingi hetk äh, külge nagu haarasin elus. ja see nagu tuimsus või niisugune kinnisus ja äh, vahel võib-olla ajasin seda isegi nagu rahulikkusega sassi, see oli nagu niisugune noh, mugav, ta oli niisugune hea nagu vähk, vaata, et äh, kaitse oli peal, niisugune tunne, et sa oled nagu maailma eest kaitstud, aga teistpidi ma nagu keelasin endale ju nagu noh, neid toredaid asju. nii et äh, ähm, ma arvan ikkagi, et see oli toona rõõm, aga nüüd ma olen nagu selle õnnelikkuse ka üles leidnud ja see õnnelikkus äh, mul oli äh, vaja ka, et ikkagi keegi teine ütleks mulle, et see, mida ma kogesin äh,, oli õnnelikkus. ja see äh, oli hea tunne, ma kindlasti tahan nagu nüüd äh, olla julgem nende kõigi heade tunnete suunas äh, liikuma. nagu ma tahaks neid veel rohkem kogeda ja ma tahaks, neid oleks nagu võib-olla tihedamini ja ma tahaks, et äh, äh tahaks ka nagu mingit rahu kuhugi sisse endale. mul on tunne, et ma võib-olla seda mingit täielikku mingit valgustuse rahu ka pole veel kogenud, aga ma nüüd avan siis kõik oma tšakrad, et äh, ma olen valmis, maailm, hõrd, mis iganes, anna mulle seda rahu ja ma nagu tahaks nüüd äh, kuulutada nagu lõppenuks selle Happy Happy Hard Times, nagu seitse aastat on nüüd olnud äh, küll piisavalt ja siis ma olen tükk aega mõelnud, et mis ma siis nagu uueks äh, selleks epohhiks, mis ma sellele uuele epohhile nagu nimeks panen. ja siis ma nüüd just käisin Zürichis, oli nädal aega Zürichis oma õe juures ja tal oli seal raamaturiiulis ilus äh, valge, üleni valge raamat, mille peal oli eh, suurelt kirjas eh, Sturm der eh, Ruhe ehk rahutorm ja noh, see nagu nii mätsib selle Happy Happy Hard Timesiga, sest sul on jälle koos nagu kaks niisugust vastandlikku jõudu, mis siis nagu äkki kokku teevad mingisuguse nagu tasakaalu, sul on ühtepidi torm ja teistpidi on rahu, rahutorm. ja mul on ikkagi tunne, et peab nagu võtma neid nagu vasta, nagu et, et vastandeid peab kuidagi nagu koos aktsepteerima, et ainult siis nad kuidagi tekitavad selle mingi tasakaalu vist või? mis sa arvad? pluss see raamat veel, kuigi ma olin Zürichis, see raamat on siit äh, Viinist pärit, nii et siis noh, see ka veel kuidagi mätsib. rahuga aga on niisugune äh, lahe lugu, et äh, mu õde Mari, ta on alati rääkinud, et talle hullult meeldib eesti keeles sõna rahu sest ta hakkab nagu sihukeselt äh, tormiliselt, R-tähega nagu põriseb, <laughs> vaata. ja siis ta nagu maandub äh, ära nagu rahu. et talle kuidagi tundub, et see on nagu ideaalne viis äh, keeleliselt äh, väljendada seda ideed sellest, mis on rahu ja noh, äh, saksa keeles on tegelikult ju vaata sama asi, ruue. ta hakkab samamoodi põrisevalt R-tähega ja siis tuleb uue, <laughs> siis tuleb uus <laughs> siis tuleb uus ruue uue, uue tuleb. ja noh, saksa keel ma nüüd olen otsustanud, et ma nüüd hakkan lõpuks seda siis rääkima, tulgu see kuradi aktsent äh, saksa keeles, eesti keele aktsent, ma väga loodan, et sedapidi jääb asi, aga tulgu ka see saksa keele aktsent eesti keelde, siis äh, no siis lihtsalt on niimoodi, on ju. siis lihtsalt on niimoodi. vähemalt on seal samamoodi rahu, ruue. hakkab põrisema R-iga ja siis äh, maandab selle põrina ära nii võiks ju ollagi niisugune nagu rahunemine. ja kui sa vaatad seda video, äh, videovormis ähm, Youtube'is, kus saab nüüd Leina saadet vaadata, äh, alates sellest hoost kõik äh, ähm, saated on näha, saab mu nägu näha <laughs> mida ma olen ka ikka kõvasti üritanud varjata, <laughs> ma olen igast asju üritanud varjata oma elus, issand jumal. ma isegi mingi hetk üritasin varjata, et mu nimi on Liina ja siis ma üritasin varjata, et mu nimi on Pääsuke ja siis ma üritasin äh, varjata, aga noh, ma tegin kõike ka hästi niimoodi kunstiliselt, sest kui ma alustasin Kolkapõlika raadioga, siis mulle meeldis kirjutada oma äh, nime äh, Liina Eh, niimoodi, et see oli L, siis tuli X ja ma leidsin kuskilt internetist, et on mingis keeles, ma isegi ei ole seda välja uurinud, et mis keeles täpselt niisugune imelik täht on, noh, meie kõik teame, et meil eesti keeles on ka palju imelikke tähti, meil on eh, need sakslaste sisse toodud eh, ü-d ja ä-d ja ö-d, võib-olla isegi see öö tuleb sealt Rootsi poolt ja meil on ka see ühe eesti-sakslase väl-, nagu see eesti-sakslase välja siis äh, vormitud äh, õ. Äh, Masing tegi selle, ta oli mingi saks mõisnik hästi-hästi <laughs> oli ilmselt väga nagu inspireeritud meist matsidest ja nendest mets, metsainimestest, <laughs> kes tal seal ümber elasid, kellel oli oma kultuur ja ja tegid mingeid oma kahtlaseid, ma ei tea, jaanipäevapidusid või lumepidusid, jõulupidusid, juulipidusid sest äh, juuli, äh, juul on ju, jõul tuleb juulist, ma arvan, ka tuleb sealt äh, Norra-poolsetest rahvatest, rahvastest, põhjarahvastest, kus on norra keeles on jõul, juul. nii et põhimõtteliselt meil on praegu juuliaeg. kuigi meil on nagu juulist oleme mingi viie kuu kaugusel, siis praegu on põhimõtteliselt saabumas juuliaeg. igatahes, miks ma sellest rääkisin või mida ma seda öelda tahtsin? sakslased tegid meile imelikke tähti ah,, ja siis ma leidsin internetis, ma ei tea, mis keeles see imelik täht on, aga on X, mille peal on nagu kaks äh, täppi, umbes nagu Ä peal on kaks täppi või Ü peal on kaks täppi või issand, ma ütlesin pääl, ah oh,, mis asja, ma olen ju keskeestlane, mina seda asja ei oska öelda ähm, et on X, millel on kaks täppi peal ja siis ma kirjutasin, et Liina eest see X, millel on kaks täppi peal ja N-A on ju ja siis mu kaugloogika oli see, et noh, praegu mul on nagu väravad kinni, see noh, ma olen endiselt nagu selle, see vähk, kellel on äh, see suur kest peal ja ei julge ennast näidata ja siis mul on väravad kinni ja siis ma nagu noh, lootus oli, et mingi hetk ma siis nagu julgen selleni jõuda, et ma nagu teen need väravad lahti ja siis tulevad need äh, ilusad äh, kaks i-d, millest saab nagu niimoodi minule sisse vaadata ma tegin endale just hiljuti uue tätoveeringu, mul on nüüd kaks i-d <laughs> näppude peal ja ma tegin selle vasaku käega ja täiesti ilma nagu stentslita ette ka ei joonistanud, lihtsalt võtsin vasaku käe, võtsin oma tätoveerimismasina ja siis panin selle sinna tindi sisse ja siis lihtsalt joonistasin endale sõrme peale äärmiselt rebel ja jälle äärmiselt vabastav. ma räägin, kunst ikkagi nagu ravib. ja noh, kunst ei peagi olema alati mingi niisugune kaasaegne kunst ja hullult ära kontseptualiseeritud, sa võid ka lihtsalt, ma ei tea, pläkerdada, meil oli ükskord, meil oli üks õpetaja äh, äh, Äh, seal VHK-s, kus ma käisin keskkoolis, ma olin kunstikoolis, äh, meil oli üks õpetaja, kes käskis meil maalida oma <laughs> tundeid ja mingeid viha välja, mul, mul oleks nagu meeles, et mitte kellelegi see üri-, äh, see ülesanne eriti ei meeldinud, sest noh, tegelikult ma ei tea, minu arust ainus asi, mis oli Eesti nagu koolis puudu, oli see, et keegi ei õpetanud nagu, kuidas oma tunnetega hakkama saada. nagu üldse ei õpetatud ja mul on tunne, et me oleme kõik nii kuradi kinnised ja nii kuradi nagu katkised natukene sealt seest ja siis me nagu ei oska sellega nagu kuidagi nagu hakkama saada ja keegi nagu ei õpeta ka, et siis noh, ta tegelikult üritas õpetada, siis me olime juba kõik niisugused mingi noh, enda arust peaaegu juba täiskasvanud on ju keskkoolis, siis on palju lihtsam nagu protest, protestida selle vastu, et ju ma küll ei taha seda teha, kui tegelikult nagu võib-olla avada ennast ja ollagi nagu, et noh, ma võtangi siis need koledad värvid ja siis panengi selle, lihtsalt plärtserdan selle sinna paberi peale. ma arvan, et see tegelikult nagu jumala võiks aidata, samamoodi nagu ma siin rääkisin, et grafomaania aitab ja kunstil on vaata väga palju eri vorme, seepärast on ka alati olnud veits segadus minu jaoks, et mis see kunst siis on ja samas ma saan ka aru, miks võib-olla on nagu inimestel on nii raske aru saada, et mis see kaasaegne kunst on, mis on noh, ära läinud või veits nagu eemaldunud võib-olla sellest ka klassikalisest, ma ei tea, lihtsalt maalimisest või joonistamisest või, või äh, ma ei tea, skulptuuri tahumisest mingi kivi sees, kuigi äh, kiviskulptuure tehakse siiamaani. mine otsi üles, Helena Keskküla teeb ja ta hakkab neid nüüd kohe müüma ka, nii et siis saad endale äh, põhimõtteliselt nagu ei peagi minema kristallipoodi Ladene juurde, sa võid minna Helena juurde ja saad samamoodi lihtsalt äh, veits kunstilisemaid kristalle endale osta või noh, kivisid. sest kristall vist ka lõpuks on ju kivi, on ju. ma ei tea, ma oleks pidanud vist ikka loodusõpetuse tunnis natuke rohkem äh, kuulama. millest ma üldse alustasin seda segmenti praegu <laughs> ikka tuleb äh, teha iga saade ka see klassikaline linnamoment, <laughs> kus ma olen pannud oma, oma selle mõttega niimoodi jooksu, et äh, algust ei mäletagi. miks on veits segadust aja võib-olla kaasaegne kunst või noh, üldse kunst on see, et noh, mingis mõttes on ju kunst igat sorti asi, teater võib olla kunst ja äh, muusika võib olla kunst ja käsitöö võib isegi olla kunst ja et nagu mis siis see eraldiseisev kunst on no eks see on inimesed, kes üritavad äh, mingit vabadust taga ajada, ma arvan, need on kunstnikud. kui sa vaatad äh, tänast saadet, tänast Liina saadet Youtube'is videovormis, siis äh, need raamatud mu selja taga ei ole minu raamatud, ma siin eksponeerin ühe teise tüdruku väga uhket lugemisvara, ma olen tõesti veits nagu kade, mul on veits isegi nagu piinlik, et minul nii uhkeseid raamatuid pole. nii et äh, kui inglise keelt tahad harjutada või noh, eesti keelt ka, siis äh, siit äh, võib äh, mõne nime endale kaasa haarata. ja meil vist hakkabki vaikselt tegelikult nüüd juba see nagu pooltunnike, mis ma tavaliselt räägin, täis saama. nii et ma mõtlesin, et pole ammu teinud ühtki mängu. üks, ühe korra üldse olen teinud mängu Kolkablika raadios, see oli, pidi ära arvama, mis on minu lemmik kehaosa. ja noh, eks mu see lemmikkehaosa, äh, et just see tippu tuligi, noh, see on ka mul, on välja kasvanud selles, et ma olen hästi palju mõelnud äh, kontseptuaalselt oma probleemide üle, ma olen juba täna korduvalt öelnud, et mul olid äh, kaaluprobleemid, ma olen kaks korda elus umbes kakskümmend kilo kaotanud, vist nüüd isegi juba kolmas kord <laughs> ja samas sama, kui ma neid nii palju kaotanud, ega see ei tähenda, et ma umbes üheksakümnelt sain äh, kaheksakümne, äh, seitsmekümne peale ja siis viiekümne peale, ma sain ikka nagu seitsmekümne pealt umbes äh, viiekümne peale ja siis uuesti <laughs> seitsmekümne peale ja siis jälle viiekümne peale ja üles-alla, edasi-tagasi siis äh, mul on aidanud nagu alati kuidagi nagu kontseptuaalselt ka kaasa mõelda nendest asjadest ja noh, kui, kui, kuidas siis oma selle nagu paksu kõhuga leppida, et siis noh, üldse mõelda, et mis on need toredad kehaosad, mis meeldivad ja siis ma jõudsin järeldusele, et minu lemmik kehaosa on ikkagi minu äh, vägev aju nüüd ma olen välja mõelnud, et mu teine keha, teine lemmikkehaosa vist on, äh, oli vist teine või? jah, number kaks on mu keel. number kaks on mul ikka naba number kolm on keel. on, on ju, mul on juba kuradi järjekord meelest ära, aga ma olen viimase ajaga mõelnud, miks ma pean kõiki asju järjekorda panema. igatahes mulle veel meeldib mulle meeldib mu kõht, aga mulle meeldib nagu kõht sealt väljaspoolt ka, aga mulle meeldib just nagu see sisemine ka. mulle väga meeldib äh, see soolikad, nad põmpsalt näevad välja nagu aju, nii et see oleks nagu loogiline, et ta on kuskil seal tipus on ju. ja siis mulle meeldib mu nahk. ta on suht kole väga tihti nagu siukses äh, idealistlikus äh, viisis, nagu ma ei tea, punnid on ja siis mul on juba mõned kortsud. ja siis ma loodan väga, et mul tulevad need rõõmukortsud ja siis mul on ta ka suht läbipaistev, nii et minu dekoltee on niisugune kena äh, maakaart, sealt nagu paistaks nagu mingi väga vägevad jõed, niisugust sinist värvi ja tegelikult see mäng, mis ma tahtsin teha, on see, et äh, äh ma olen, noh, see polegi otseselt mäng, see on rohkem niisugune nagu üleskutse julgusele. ma enne küsisin, et kas sa tead, et millal mul tegelikult sünnipäev on. E, ja kui sa tead, et millal mul sünnipäev on, siis ma kutsuks sind ülesse minu sünnipäeval saatma mulle pilti endast, kus sa äh, häbitad öinad, sest äh, miks mitte, ma ei jaga neid kuskil, ma ise vaatan ja mõtlen, et issand, kui julge sa oled, et sa oled üldse julgenud äh, ma ei tea, endast pilti teha, kui sa nutad või siis ka, et sa oled julgenud seda mulle, minuga jagada ja siis, kui sa julged seda teha minu sünnipäeval, siis äh, siis ma saadan sulle oma kunstiteose postkaardi siit Viinist, kus ma olen täna. ja ilmselt veel mõnda aega. või noh, ma tahan, ma ikka unistan tegelikult niisuguses nagu mingi kaasaegsest elust, ma olen nii palju, ma ei tea, ma neid äh, šampoonipudelitest loobunud ja üritan nagu olla igatpidi hästi roheline ja mulle meeldivad kaltsuriided ja hakkan nüüd tegema kaltsuvaipasid ja värki. nii et ma olen otsustanud, et ma endale nagu lendamist ikka mõned korrad aastas äh, luban ja ka siis ma nagu üldiselt tahan alati ikkagi lennata sinna põhja, sinna põhja, kus äh, ilmselt sina <laughs> praegu oled ehk mulle meeldiks niisugune edasi-tagasi elu natuke ka nagu erinevates kohtades. nii, vot, aitab, ma nüüd lõpetan tänase saate. kaheteistkümnes detsember, seitse aastat tagasi hakkas mul Happy Happy Hard Times, mille ma täna, kaksteist detsember kaks tuhat kakskümmend kaks, kaks, eh, täna on kaksteist, kaksteist, kaks tuhat kakskümmend kaks kuulutan lõppenuks ja kuulutan sellega ühtlasi ka alat-, alatnuks äh, uue epohhi vaatame, kas siis see ka seitse aastat kestab. ma võtan äh, loomingulise vabaduse otsustada, kuidas äh, tuju tuleb, igatahes uue epohhi nimi on äh, Sturm der Ruhe, rahutorm. sest noh, torme ilmselt tuleb, täna isegi emme kirjutas mulle, et lubab tormi Eestis ja noh, tuleb ilmselt veel, sest kliima endiselt ikkagi kriisitab. aga siis äh, tuleb torm, aga tuleb äh, nii, et enda seest äh, otsime samal ajal selle rahu üles, eks ole. nii et saada mulle siis, äh, kui sa tead, millal mu sünnipäev on, pilt endast häbita töinamas, sest siis võid saada mult vastu postkaardi. vot, sihuke saade tuli täna veits teistsugune kui muidu, sest mikrofoni korralikku <laughs> ei olnudki ma kõige alguses vist ütlesin, et kaamerat pole, aga tegelikult eh, mida mul ei ole, on see, et mul on ainult kaamera ja mikrofoni pole. aga noh, vahel, eh, vahel keel räägib mingeid muud asju, kui aju mõtleb, vaata. meiliaadress on liina.kolkaplikap.ee ja soovin sulle siis äh, head häbita töinemise päeva, mis on kahe päeva pärast, <laughs> neljateistkümnendal detsembril täpselt kümme päeva enne jõule saab ennast täiesti tühjaks nutta ja siis tuleb äh, tore rahulik äh, jõuluaeg, sest ju isegi Esimeses maailmasõjas nad tegid, vist ka teises, tegid ikkagi jõuluajal ikkagi nagu relvarahu. ei tulistanud üksteist siis, kui on kõige pimedam aeg ja mida me kõik igatseme, natukene rohkem valgust. aga see hakkab ka uuesti siis tulema, sest ju on ka käes siis talvine pööripäev juuliaeg, ma räägin, hakkab juuliaeg. okei okay,, aitab, aitab, aitab. me kuuleme taas järgmisel teisel esmaspäeval, mis on kahekümne kuues detsember ja siis ma võtan korralikult kokku aasta kaks tuhat kakskümmend kaks, siis tulevad kokkuvõtted kakskümmend kaks. tšau. It's ühine kolkaplikadega kolkablika.ee